kaifas verá Kaifas sin Jesús, Randacunyas canara, Cuara Shina, Chille kanu Canu, Nondicara Kuche guche, Ranani Pilato, Raqueño Roma, Ranani Sacuna, Sarja Cuantuviva, Randishimbi Mina Judioca, Kivinan Yanuke Sachituko Chiño Canuca, Sachituco, Racuyascuana, Pico Pascua Tubina, Shañacan que, kistara Pilato Chique, Randikaa xinaka sa ya ñakú kuachi tiayo'o, ñekan ke taxindo kuachi ara kachira. Rasana kuina kachinasa xinra, tuko kuachi tiayo'o. Sara ka'bi ndi xi'ku ñasayuku kun kuachi xinra kachina. Rasana kuinra Pilato kachirasa xina. Ndaki'ndora nakunra xi'ndo. Ranasandaku mindo kuachi xi'vara. Takuba kachintiayu ñayonda'vando kachira. Rasana kachina saa ndu'u rako ndyayu nda'anti ñaka'nenti yeni yuvi na yo kuachi kachina ra xi'in tu'un ñandika'na yo'o kuvi ña ndixinunu tu'un ñandika'an jesús te ndika'anra ya ku'va ke kuvira ra saa nandi'vira pilato chini ve'e chiñuka ra saa kana‑ra jesús ra nindaka tu'unra ra kachira saa ayo'o kuvira ku reina judío kachira sa nakui'in jesús kachira saa ra Ami kunkupira ka'an to'on ña chi'yu ainkajuviva xiniso'ö kuntika ña, kachi Jesús. Rasá nakuiinra Pilato kachi rasá suvira judío ta'an kunkuvi yu'u chimina judío xintiasutu kuna'nu nuna ñu'uva kun kuvi ntianataxi yo'o nda'ayu ra ntiaña ku kuachixa kun kachira rasá nakuiin Jesús kachi rasá xi'inra yu'u ra suvi nuña yuvi yo'o ke Xanyayuchiñu. Chituyo okubinu xanyayuchiñu. Saranaita xinyu. Rakanitavana xina judio ta'yu xa'yu. Liso subinuña yubiyo oke xanyayuchiñu kachira. Tasandi kara pilato xin Jesus kachira sa. Sara rei cachira. kachira. sanda kuin Jesus kachira sa xira. Xami kundikaa ñakuyu reiba. Raxañayo oke kaskubayu yo yu di sha xatuyu ñayuvi ta kan di sha tu na tu nya ka yu shi ba na ka chi ra sa nika'anra pilato kachira sa shi jesus ya ñakuvi ka kachira ra te ka nika'anra tu yo sa na ta ra ka chi kachira sa ya ni ti a yo ko ntani'yu disunto ndo'o Rayuna abandó, sañan discando y tía taquilla, tacuilla, tacuilla, y abandó visco pascua, raacunindo, tunasañandicayu, racurreinun do, na judío, cachira. Rasa inciso sisóndica, tuscubana cachinasa, saña con uraña, china saña con rabarrabasba, cachina, rarabarrabasca, raracuinaba cubira,